Hallo zusammen, das ist der Jonas. Und das ist Carmen und wir beide erzählen euch heute etwas über die Altersvorsorge. Genau, wenn du schaffst, dann zahlst du jeden Monat in die erste Säule Das heisst, du zahlst AHV und IV. Und wenn du nicht genau weißt, wie das funktioniert, dann bleib dran, wir erzählen es euch. Also, es gibt insgesamt drei Säulen, mit welchen wir unsere Altersvorsorge organisieren. Die Idee ist, dass wenn wir mal richtig alt sind, immer noch genug Geld haben, um unser Leben geniessen können. Und im jetzigen Video besprechen wir die erste Säule. Genau, die erste Säule das ist die AHV und die ist für jeden obligatorisch. Also wenn du schaffst oder Studentin bist, du musst jedes Jahr in die AHV einzahlen. Und zwar ist es so wichtig, damit dann in den späteren Jahren keine Beitragslücken entstehen. AHV ist eine Volksversicherung und das heisst, dass sobald du einen Lohn bekommst, wird dort gerade der Teil für den AHV Abzug Aber was bedeutet denn die Abkürzung, Jonas? Die Abkürzung AHV heisst Alters- und Hinterlassenenvorsorge. Zu dieser gehört IV, das ist die Invalidenversicherung. Oder wenn du im Dienst bist, EO, das ist die Erwerbsersatzordnung. Oder natürlich eben die Mutterschaft. Und wenn du arbeitslos bist, die Arbeitslosenversicherung, die ALV. Aber was bedeutet eigentlich der Begriff? Wenn du mal einen Unfall hast oder arbeitsunfähig wirst, dann nachher zahlt die Invalidenversicherung dir immer noch einen Teil von deinem Lohn. Oder wenn du im Militärdienst musst oder Zivilschutz leistest oder eben ein Kind bekommst, dann zahlt dir die Erwerbsersatzordnung EO einen Teil von deinem Lohn. Und was leider auch immer wieder vorkommt und kann passieren, ist, dass du, wenn du mal arbeitslos bist, dass die Arbeitslosenversicherung dir immer noch einen Teil von deinem Lohn zahlt. Vielleicht hast du auf deiner monatlichen Lohnabrechnung schon mal gesehen, dass dir von deinem Bruttolohn jeweils 6,375% abgezogen werden. Da siehst du auch gerade eine Lohnabrechnung, damit du das besser vorstellen kannst. Darauf siehst du deinen Bruttolohn, abzüglich von allen Beiträgen, gibt dann den Nettolohn. Bei der ersten Säule werden die aktuellen Renten mit den aktuellen Einnahmen, unter anderem auch mit deinem Lohn vielleicht, gezahlt. Und das Ganze nennt man Umlageverfahren. Aber warum erzählen wir euch das eigentlich? Wir Jungen sollten uns generell mehr mit der Altersvorsorge beschäftigen. Weil, hey, das, was heute in der Politik diskutiert und entschieden wird, ist für uns morgen sehr wichtig. Schau doch das nächste Mal, wenn du deine Lohnabrechnung bekommst, wie viel du jährlich an AHV-Beiträge zahlst. Weil das hängt direkt von deinem Lohn ab. Also, das wär's aber jetzt zuerst mal mit der ersten Säule, gell Jonas? Genau. Aber wenn du gleich wissen willst, wie die zweite und die dritte Säule funktioniert, dann schau doch bei unseren anderen beiden Videos rein.